ko'nglimga chiqdi qulpunay yetgazdi xudodan aylanay ilinib ilinib olvolay onamni ko'rgana boraman ishlarim yo'limni to'ssa ham poyimda tikanlar o'ssa ham bir dasta gul olib bo'lsa ham onamni ko'rgana boraman kirsam ham ikkita nom bilan bahriga bosadi jon bilan Vuruyorum kemanı Uçurup yüreğin şamanı Onamlı kurganı boraman Akamlı yaksın aşırıp Ukamlı aybını yaşırıp Hurmeti mehrini taşırıp Onamlı kurganı boraman Uy talaş bol talaş qilmayın Unga ko'p menga semayın Boshini Parçalayı aymamam uzunlar Anlatıp durasız uzunlar Köyde işitip sözümde Onamda kurgeme boraman Sanmadan yaxşıdır batay Soddagina ko'nglini yashnatay Kuldirib kuldirib yaratay Onamni ko'rgani boraman O'shadur bugun davlatim Eng go'zal baxtimu sunnatim da jannati onamni ko'rgani boraman doim baxtimiz onalarimiz sog' bo'lsin onalarimiz bor biz bormiz